ଆମେ ଆଜି ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଲାଗି କଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋବ୍ରା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅଛୁ ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର କଟକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଗତପୁର ଦେଇ ମଙ୍ଗୁଳି ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମ ସୁନାଖଳାଠାରେ ସୁନାଖଳାଠାରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ସାଧନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତେବେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ যাই পৌঁছিকি আপনার বিশদ ভাবে জনাইব আসন্তু তেবে আমি এই রাস্তায় বর্তমান যা জগৎপুর জগৎপুর আমি মঙ্গুড়ি বাট দিয়ে যা ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଏଇ ଗୋଲେଇ ଛକ ଆମେ ତଳ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଓମ୍ପି ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକରି ମଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠିକି ସୁନାଖେଳାକୁ ବାଟ ଅଛି ଜଣେ କଟକରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଆସିଲେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯାଇପାରିବ ମଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏବେ ସୁନାଖଳା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇୱେରୁ ଏଇପଟରେ ଗଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସୁନାଖଳାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଜଣେ ସେପଟରୁ ଜଗତପୁର ଆସିବ ଆର୍ ସେପଟ ବ୍ରିଜ୍ର ସେପଟରେ ଅଛି ଗଡ଼ାଣି ସେଇପଟରେ ଗଡ଼ି ଏଇ ପୋଲ ତଳେ ଆସିଲେ ହିଁ ଯାଇହେବ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଏଇଠୁ ସୁନାଖଳା ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବାହାରିଥିବା କେନାଲ କୁଳେ କୁଳେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଥା ଆଶ୍ରମ ପରିସର ବୁଲି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ देखु देखु ये लिखाई सन्थ तुसीदास आश्रम सुनाखड़ा स्थापित ता कोड़े एक नबे मसीह कोड़े एक नबे मसीह आश्रम कोठा स्थापन करा कराई सन्थ तुसीदास आश्रम सुनाखड़ा यहाँ हूँ कटक जिले एवं आम बुली देखा आश्रम परिसर जो सुंदर रमणीय दृश्य को आम बुल देखा सन्थर साधना पीठ सबुबले ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥାଏ ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଅମାପ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଅପୂର୍ବ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଗଛଲତା ଏସବୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଟିକେ ଆମର ଆଖି ବୁଲେଇ ନେବା ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଆମର ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏହି ଆଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ମହାନଗରର ପଶ୍ଚିମରେ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ପଡ଼େ ପୁଣ୍ୟତୟା ବିରୂପା ସେହି ବିରୂପା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁନାଖଳା ଗାଁ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜପଥର ପୀରବଜାରଠାରୁ ତିନି କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୁନାଖଳା ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତବର୍ଷର ମହାନ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ରାତ୍ରି ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରଶହ ତିରିଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା ଏହି ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଦ୍ମପୁର ସେହି ପଦ୍ମପୁରର ଦୈତାରୀ ମାହାଳି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଧନଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତା ପରଠାରୁ ଦୈତାରୀ ମାହାଳିଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏକ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏହା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପରୂପା ବିରୂପାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛି ଅନେକ ଇତିହାସ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କର୍ପୁର କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ କନା ଯାଇନି ସେ ସ୍ମୃତିର ସୂତାକ୍ଷୀୟ ସବୁ ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ମୃତିର ସୂତାକ୍ଷୀୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି ଏହି ସୁନାଖଳା ଆଶ୍ରମ ତୁଳସୀଦାସ ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ଉଣେଇଶହ ଏକ ମସିହା ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ତିଥି ଏହି ତିଥିରେ ସୁନାଖଳା ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୀରନାରାୟଣ ବାବା ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇ ଓହରି ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ଏବଂ କଥା ଅଛି ବୀରନାରାୟଣ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରରୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କାଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କିଏ ସେ ଇଏ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଠି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଏଠି କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ସେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ତୋରଣ ନିକଟରେ ଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ସେଠି ତପସ୍ୟାରତ ହେଲେ ଦିନେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାପରେ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଉଣେଇଶଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ପନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପାଲାଭ କଲେ ବୀରନାରାୟଣ ବାବା ତାପରେ କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏଠି ସାଧନରତ ହେଲେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆର୍ଥିକର ନଥିଲା ମାନସିକତାର ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବୀରନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବୀରନାରାୟଣ ବାବା ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ କି ନିକଟ ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା ବୀରନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ପାଗଳ ବାବା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ସୁନାଖଳା ଗାଁରେ ପାଗଳ ବାବାଙ୍କର ଭଲ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ମହାରାଜ ସେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ବା ପାଗଳ ବାବା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରେ ବୀରବାବାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଉଭୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପିଲାବେଳୁ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପାଗଳ ବାବା ଏମିତି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ବା ପାଗଳ ବାବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେ କି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସକାଶେ ସେ ଔଷଧ ଦେବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ଦାତବ୍ୟ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲା ବହୁ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବାସାଂଶୀ ଜେନାନୀ ଯଥା ବିହାୟ ନବାଣୀ ଗୃହାତି ନରୌପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜେନା ନନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନୀ ଦେହି ଏ ଦେହ ସହ ମୃତ୍ୟୁଜାତ ଶରୀର ଅଛି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଯିଏ ଆସେ ସିଏ ଯାଏ ଏଇ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ କିଏ ବା ଏଡ଼ିପାରିବ ସେଦିନ ଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଆଠ ମସିହା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବା ବା ପାଗଳ ବାବା ଏଇ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏ ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଆଶ୍ରମ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ବହିଯାଉଛି ପଛ ପାଖରେ ବିରୁପାର ନଦୀ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଏବେ ଗାଁ ଗହଳି ଗଢି ଉଠିଲାଣି ଏବେ ଚାରିପାଖରେ ଏବେ ବସତି ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି ଅତୀତର ଯୋଉ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ତେବେ ତଥାପି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଯେତିକି ଆଗୁଆ ଅଛି ଦୁଇପାଦ ଆଗେଇଛି ବରଂ ପଛେଇ ନାହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଗୀତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଯୋଜନା ଥାଏ ତା ସହିତ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଗୀତା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଥରେ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଆସିବା ଆଶ୍ରମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସର ଆଶ୍ରମର ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହଜେଇଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲି ଆସିବା ଥରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସ କରାଯାଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ପୁଷ୍କରିଣୀର ହୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେଠି କମଳା ଲେମ୍ବୁର ଗଛ ଅଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଲ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ବେଲ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି ଏଠି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗଛ ଏଠି ରହିଛି କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ହଁ ହୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଠିକ୍ ପୋଖରୀର ପଛପଟକୁ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ବିତାଇଲୁ ଆଶ୍ରମର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରମର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଆତ୍ମହରା କଲା ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆଶ୍ରମ ଏଇଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପାଇବା ବହୁତ ବିରଳ ଆଶ୍ରମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ କିଛି ମିଳିଲା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଏଠି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ धन्यवाद आम एरी आजपाई तुसी आश्रम एति रू नमस्कार गोस्वामी तुसी ओडा ଭ୍ରମଣର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମର ଶାନ୍ତକାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ ବି ଦେଖିଲେ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଜାଗା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର